Прыгала лягушка по камушкам, по камушкам, Прыгала лягушка по кочкам, по кочкам, по кочкам, по кочкам в ямку. La grenouille sautait sur les cailloux. La grenouille sautait sur les cailloux. Sur les cailloux, sur les cailloux et dans le trou.